that if Tamale's car is not delivered in such and such a period, the transport officer should resign. And it really was done. So, these are the things we're trying to look at. Hmm? But if such a person is there, and we are not at peace with him, then we are no ones. We are nobodies. Huh? We are destined to fail. Typically, we are destined to fail. So, I would say, now that you have, you have made peace with uh, His Excellency over that, then you go ahead and make peace with Apollo himself. Oh, you go to Natasha. There is no problem. I make peace. Make sure the peace is there. Are you getting me? The rest is theirs. If the rest is family matter, okay, you're friend of a prince, but just don't act like a prince. Take your role as a subject of the prince and let the prince finish whatever they want inside the, the kingdom, inside the palace actually. Eh? So let that not be your concern. Let that not bring to any shortfalls hmm, in your do's and don'ts. So after doing exactly that, I would suggest the next hand, hmm, friendly hand, should be to set up Tamari Miron. So that is my position and uh, I'm going to follow that. I'm not going to go outside that. And that is the only way we can handle this now, finally, to wrap it up, when somebody like that is really killing us, we cannot discuss anything. Cannot, most of this information ends up in, in, the public. That is one of the mistakes that we are committing a mistake after mistake. We have forced totally to get rid of the spy master. I can call him the spy master. Mr. Hmm? Mirun. We are totally getting frightened and afraid at all times that the fright Nobody wants to meet me. Last time I was ejected from, from, from the meeting. I was thrown out. But it is, I think my body, uh, I, uh, I, uh, uh, as if a chip was, was installed in, in, in my body, which transmits each and everything, that even at a distance, is happening. So I'm really tormented, and I, I, I somehow want to concentrate. I was just a conveyor belt, but it has totally ruined on me. So I don't know how exactly to overcome this, but trust me, should. I should at one moment in time. I understand the situation and uh, looking at the dynamics, we still have some odds. Uh, somebody is working on that project uh, to see how we can sit on the, uh, on the same table with Mr. Kamali. And we are still actually spotting at the right time. Uh, somebody was telling me uh, when they were talking, uh, when they were listening to one of the of his programs, uh, recent times, uh, he talked about that whoever wants could contact Rajiv in that aspect. And I believe Rajiv uh, uh, is a good friend of yours. You so. We're somehow in good terms, but uh, something somehow pepa bamulese pepa bamulese pepa da, bali bayina okuleeta sente ani conditionally omusajja yazibawadde billioni musanvu naye si kusetulinga huh? Ah? loss of job si nkiti ati tukulindagano yaki no bangoba oyo ani abadde ayogera nebakola fitina nebakolaki tabanyonyodde bweyagira mayimbadde bweru tabanyonyodde bweyagende wa pulezidenti nazimusesemya mm -hmm. temubaddeemu kekaddako ekateekeko katekeko hmm? ah, katekeko bamusesemya olaye bwanyonyola nga bamusesemeza sente sibya kakati abo bebakubaganya museveni I'm also trying my best to see that I level everything down. When I met the he, when I met His Excellency, You know how nobody opens the eyes? I says, yes, you're back. Are you back with news or you're back with confession? So I had to tell him, Your Excellency, this is the proof you asked for. You were my witness. He looked at it. He gave it a shot of about two to three minutes. He was reading through. Hmm? He read through. And uh, do, uh, do you remember the, the, the, the reaction he made? Hmm? He stared at you like uh, two, two times and was like, so you robbed all this from Ugandans. You remember that? You remember that? Clearly, it is a sign of regret I, I had to express before His Excellency. Because when he looked at me, he was, you took it from Ugandans, you took it from government. Because even the government is for Ugandans. Whatever you have taken is for Ugandans. So I felt so small. I felt like kneeling down. Hmm? I felt that I had to, to that chair and get down. Hmm? I wanted to go and collapse on his feet. And, hmm? but, the social, but the social distancing, that would be my better posture. But how could I have done that better? I had to express myself that, sir, I am simply a conveyor belt. I'm not the person moving the engine. I was just a messenger, to and fro. Even though return, I'm a messenger. But the good thing, he pronounced the name of the person behind it thrice. But how could he? How could he do this? But the guy was not around. He then continued and said, how could Keith not call me? So it was really very apologetic, but as just a messenger, what else would I have done? That is what I would have to do, really. That is what I, uh, I would have to do. Uh, maybe uh, you are very right. ku uh, ssente ezo otherwise bajja kuddamu batwefuulire nga bwe bwatwefuulidde olutalo lwe tulabawo executive ne parliament kooti ebintu eka bigaziye covid byaleese byebyo mbeera ne mwami tamale mirundi media consultant sebunkwaniriza mm. mm. mwakya hmm. ku tivyemu manye abaana zebalika ku nze ndabaebiseera byange ebya tivi bitono hmm. negundi naye nendaba abajuza jim abakajuza seby eki bakola ku mutwe tiba omutwe bagumasajinga oba bakola mm. bati kega nentegeera nti bwoba omusiru noyingiza omuntu womusiru mu jimu era ovaamu namusiru <laughs> ofuna omugongo oguli sofuti nofuna amagulu agoleeze nofuna nesebya exercise eri ku mutwe sebyeyo gundi exercise yonna ekwata ku mutwe nti kumakyoku eh. omutwe gwo babagukola bwe bati ogubadde omusiru gukaga oyingira mu jimu eh. n'omutwe omusiru era novaamu n'omutwe omusiru kakati ate nze nfa nnyo ku mutwe tova ku ah, ah, muntu omugezi nibwaba yalimala nibwaba tatambula waliwo profesa yakola konstitution ya kenya yali muzibe era president moyi nabaga nti nga ne bayibuli yagaana okulemberwa omuzibe but the mm -hmm. constitution they have today mm -hmm. was made by a blind man mm. amateeka bungereza geyenyumizamu ageterrorism gakolebwa blind man was blind his eyes were impaired naye blanket eyakola amateeka bungereza geyimiriddeko bangamba oba ne tamaka emusajja yayiye enguudo za tamaka was a blind man naye ngaobwongo bukola nayenza okugenda mu gimu n'omutwe omusiru nenfuluma n'omutwe omusirusirabye eh, gye bakola ku mutwekakati <laughs> sirabye webava nti <laughs> bwemala kusoma no n'osoma ku bitabo nokolaki ti gimu erimu layibulale kitegeeza kyangu okuyingira n'omutwe omusiru nofuluma nomusero kati nze ewatali kyakuyiga sibeerawo nebwegenda mu eh. toireti zino ezitali za toireti paper sinza kukozesa lupapula lwamuli oba kikintu kyonna nga sikisomyeko wange no waliwo gibateeka empapa zamawulire eh. eh. i cannot destroy something which i have not read kakati ebintu byamui byonna ebisinga obungi nti you don't know how things work olutalo olubatobula mwenna mafia gang era mbadde kindumye nnyo akatabo kali kendawandise nti wy museven kanot undestand the mafia gang ate ngaemuli ku lusegere bweti tagitegeera kakati mwekambabuulire tukita systems analysis mm. omuntu yenna yasoma political science akimanyi mm. nti you know how things work kati mwebabajiramu akantu kamu amasiga asatu okutambulira eggwanga the purpose of the 1995 constitution was separation of power that was the main objective era katabo kange ki eh, ate agenze <laughs> agenze mukatabo kange omu nkugambamotoka ah, nina genjitumya nti yeraibulale yange eh. nakali ate nali natambulira mu motoka ndala nenkalekamu eh. kubanga the cars amairaibulanselectinga ebitabo byenasoma nabyo mm. nabawandikira mukatabo kange why museveni succession will be bloody akokatusomera hey. mm. nembagamba ti ca yajjako pulezidenti obuyinza why tebaali tebasomye political science they were no political scientists nti bo baatunuulira nti the problem of uganda is the presidency eh, mwanyinaze betikamya ekiitanga imperial presidency the president has so much powers reduce the presidential powers nga nze nkugamba the problem is not the presidency no si ntebe mwatuula si ofiisi ye bwongo bwa muntu nti museveni yafugira okuva mu kinana mu mukaaga mu konstitutioni ya nkaaga mu musanvu emyaka mwenda yasiba abantu ngaobote if the document was wrong. constitution manyi gewa president ah si si si si gundi constitutional powers ah ah a quarter of the british constitution bulombolombo bwabwe is not written do they have mm -hmm. a, mm-hmm. a constitutional crisis mhm mm wano mu baganda obakali chazizo na omuganda tawasa mwanye omuganda tawasa mtu kaina ko lugano does the kabaka have does he have a prison why why do you observe these doctrines uh, isolation otya buti bajja kuboola ekitegeeza ekipapula si kyekikulu mene marages kakati kankubuulire obufumbo obwasooka obwakawa ne eva fetumuyita adamu ne eva ani yabagatta katonda yatulumanga jibuliiru ku nsi the first journalist mu nsi was god's spokesperson enjo gyebuliira hmm. oba <laughs> the first generalist in the first generalist <laughs> ndaba kuganda obwamalaya n'amawulire these are the oldest professions mu nsi obwamalaya n'amawulire n'amawulire first generalist mu nsi enjo gabuliira <laughs> eyajjanga ku nsi lwaki kuwola obanga embaga yali y'amaanyi nnyo lwaki kuwola gondi teyajja ani gibuliiru n'agatta abagole bano otyo whether the marriage is official or not whether the kid is outside the wardrobe or not my mother is not owempeta but i'm highly intelligent abaana bomukazi owempeta obamanyi eh, oh. my mother is not owempeta eh, eh, waliwo abempeta so it doesn't ah, matter ekitegeeza oh, balinyo intelligent constitution ate batya singa tobamanyi <laughs> singa waliyo mirundi buulya mirundi singa waliyo bamirundi abansinga obukulu ennyo naye era bamirundi abali gundi era buwonu eh e. akunkalaba yes kakati a document does not matter a document does not matter where the constitution is written on golden letters or not it remains a piece of paper what matters the level of maturity nti speaker wa congress perosi yakwata eh, speech ya president nagiuza trump ngensi eraba mm. bamukwatira bakola ki doit here hii fe twakugyemu obwesige nga trump ate ojjaote tukwanirire gwe jangu oyogere naye fe twakugyemu obwesige wabonedde mu seneti bo bamalako kakati pulezidenti wa uganda bamugjamu nnyo naye katonda yamuyamba nti ye sitetasi ye abantu tebategeera omuntu alina engoye nyingi toyinza kumutegeera nti yeyavuwadde okujjako ngaakoze nga tezikyamutuuka hey, hey. Eh, awomanya yes kakati president bamugjako powers nyingi naye because of his status and stature abantu tebakimanyi nti devolution of power yali eina okudra obuyinza ku district nemulonda ababbi b'emicyomo nemusigala era nga mukyategeera enkoko ebintu bibiri ebifaanagana enkoko bwegisiba amagulu nogisiba ebiwabwatyo nogisuula mu katale nobisumulula esigala yebasi yeba ekyabiwulira nesaawa bweri esaawa nga wagisibye negwa ogitegeera onaaba olwokuba nti yagudde omukole gusigala kubuulira gulikulowozesa nti esaawa kweri kuba kwagimanyiira kandi epowa hmm. bweri nti purezidenti bamugjako powers nyingi abazimugjako eh, abantu bakyalowooza nti akyaziina ye museveni eno konstitutioni bwerikwatibwako atayina sitatasi ya museveni atabala atayina kintu nti wano kiganye wano nkozese wano tajja kukikola omusajja eyafuze eh, italy mu myaka ataano yafuna gavumenti anamumwenda the only person who ruled italy for eight years was barusconi the richest italian esimirani yayina tv yayinaki nga ababaka ba parliament abagula sente mu italy was operating like an african leader the richest italian yeyoka barusconi era bamuwaiza nti ayagala obuwala obuto ne bamugoba bwe bamala omugoba ne bamugamba nti ekibonezo kyetukuwadde lima kugombolola ogenze tebakulondoola ovuddewo ku bwakatikiro bwa italy wayagala obwana obuto yali abalemerako singana kati waali had a lot of money so kakati kati ekya eh, bafulemers ba constitution bayawula naye ekibi kyetuyina nabagamba nti batekawo e constitution court a constitution square all in a commemoration of the constitution okugite mystifying ogiteekamu obwebindu kyebatakola kyokka ye gundi constitutional day yakolebwa mm, ca mm, mm, mm, nekolebwa akakiiko emyaka mwenda akoodo ki neretebwa mu constitution neteekamu bwebindu no embaga ey'amaanyi tekitegeeza kuzaala balongo bwuba musajja munafu obanga omukazi munafu eh. obanga tebaababawa eh. nga temubayina embaga ey'amaanyi tetegeeza balongo era tetegeeza kuwangaala ate fe abaganda tukugamba nti ekintu kyonna ekyamaanyi ate kisera ekintu ekyamaanyi kisera hmm. kakati this the crisis we have in uganda te political tremors tujja zifuna why tetumanyi constitutionalism tetumulina we have a constitution but we don't have leaders who are conversant in constitutionalism to have a constitution and constitutionalism byanjawulo you must have a very excellent constitution kakati ngamba gamba constitution za uganda zonna okuva mu yankaaga mu ebiri eyankaaga mu mukaaga eyankaaga mu musanvu eyakyenda mu etaano they have one chapter which is common the bills of rights teri constitution ga nti negwe walalabyeko constitution egenza enalufenya nejja y'abantu nga tugiwerekera egenda ejja y'abantu it remains a piece of paper is a will mpeta tuwalaba omukazi akanudde amaaso nga bamukwatidde muloji nga nempeta kweri yamweripamu nemugana okwenda oba yalinga abafuleming ezaffeneno baali bagala kwachivingabo babalimba nti the issue was the presidency do you know nti pulezidenti wa amerika gwe mulowooza nti obwa pulezidenti buli dimisified ayina obuyinza obusinga obwa pulezidenti owawano hey. Eh. pulezidenti wa uganda bamugamba oba bakikyusa nti nga tanadikira yalingawo ayita paalamenti katulina mm. kyetuyita incarson tulina kyetuyita invasion tulina kyetuyita ataaka tulina kyetuyita hot pasuit kati bayogeraki mm. when you call a senior army officer no mbubuze mbubuze chimu chimu an invasion an attack a, a, a war and a hot pursuit in self defense chichi at, at, banabatu la muparlament bali babimanyi <laughs> nti baku yingira <laughs> kati what the president has done tikatunda cha ino mukisha adipulu inga majene kagena nga parlament na jibuli ya lufanyuma nti nasi ndise nasi ndise amajene ili bali baza lebali bazanga kaguddeyo wabuli dani <laughs> omanyi omukalukalu babagafu abaganda tuga nti omukalukalu omusima zeza ngomayo eh. nti omukalukalu ono bwagenda navuma ababye engomayo purezidenti yatuwanirako gundi yatuga nti you know why we go to the second dam it was because of uh, gundi kesuka the, the, the egyptians were opposing our, the second that it will delay water but kesuka went there and abuse these arabs Kizuka. I can understand. Kizuka is egoistic. Yes. Kizuka really to soma. Kizuka yambala angengato. Kizuka mwetu mwamula bako. Sali chade kizuka. Mm -hmm. Eh? Adibu premise adibu ya mugama ntoja kutaruavulinga. Bambini sabo natu wapaganyo kutaruavulinga. Na wande kama mleta yenyini ya prime minister. I will travel you are joking. Signed. Kizuka minister. Planning. Hey. Kizuka. Kizuka. Eh. Eh. kubanga kezuka lwaki kezuka yakwata sente za ubc nga yegundi yakulya ucd naziyola mpitirivu nyo nazitwaleka bala bayekera nebazibba diribaletire mhm. naye lwokuba obote yali upc nga iwe upc tebamususpectinga kakati t pulezidenti museveni bamugamba singa etteeka ligaana naligaana emirundi esatu neriddayo mu palamenti sipiika alisaininga singa etteeka ligaana kakati what has done has not rejected any bill without giving reasons taligaana aligamba amendments why the moment parliament devolves, devolves that appetite nga alisaininga ne basaininga singa yaggwadda kati kiwaatabala nti lwaki bandeetera amateeka amafu ngagobe bagasaininge kati yakuga no siriganye amendi hiyandireya ate naakwatibwa omukisa nti byaba ayagala biveemu biba bituufu mhm. yes kakati bakugamba pulezidenti wa america ayina kyebayita the political decision doctrine the president of the united states has declared war on saddam hussein topapala togenda mu kooti tomuwaabira eyo bagiyita political decision doctrine onoono takirina ekyo eh. kakati netujja netubeera ne pulezidenti wa america ayina lisese appointment ono ye abayita buyisi n'abawa ne sente nantaba bamuganye <laughs> bamuganye gundi bamuganye waliwo omukazi ono kaakati omukazi bamuyitaani omukazi webundi bujjo babakuba negundi nemwanyina mwanyina abadde omusajja mugezi nyo emakerere nebamukuba mbu yayagadde omukazi pulojekiti ye ne bagitwala naye oba bemujooga abo baava wanootagwa dda lunootalya kasasiro sikitegeera oba bemujooga abo bakulira mu makaaki nti onjoka gwe notwala omulimukakati gonde bagitaliseesa appointment ye for the president of the united states era gundi yakyogedde trump you have always rejected my good people beni n'abalungi nabayisamu muliseesa appointment bweba congress bwagitwalire omubaka nemugano ba minisita obaani n'agaana mm. agera bagenze mu lisiisi n'amuteekawo tebamugjawo museveni takirina akukuta nabo n'abawa sente kakati mm. to paalament abakola cn e babala nebatulira lwaki ababaka ba palament lwaki bakyuka lwaki dpu bakulosinga nti ekibakulosingisa opposition tebeerekamu mu 198 twafuna mu dp twafuna ababaka 1 bava busoga nembuuza kawanga oyo omuto nti how come nti muwadde kadi ya dp abafoma uh, upcs nangamba diyo nno bebamanyiddwa mu bitundu ebyo ekyokubiri era basoka bayimbanga twagala semwogerera oba tetwamukyawa yamenya endagaano kuba yasiba mm. nadyope naga nti there is no mp who can defect from ruling party nensirika oba tebeyadda mu buyinza abasoka kumi nomu except kyesiimira baddayo mu upc baddayo waliwo gwe bayitangaani bigombe oba magombe yagamba nti tesimanyi laifu yopposition era nebamuwerabo ambasada egermany nalekis wayibale yali diputy wasemwogerere mu palamenti naye yasala eddeero era opate yabagambanga derisepate ekabaka yekka outfit sebaana kizito semwogerere saani se ngaabasoma bonna semwogerere sebaana kizito evarisi nyanzi bonna nga yize kabaka yekka outfit thats what obote wanted kati bano bakola cn bagamba why how can we build an opposition mm. nga ebibiina mubiwe sente mutekawo yintapati nga mwogeraganya wabeerewo hamone mu society muleme kudduka kaka nebaga palamenti giwa amaanyi is only parliament that goes to the national coffers for money is only parliament that is not audited auditor generalfor eh, hey, the, the last 15 years auditor generalyaudit eh, hey, nzeko parliament auditing a parliament is on the parliament that it does not account for its expenditure kubanga the uh, practice is auditor general bw'auditinga parliament n'ajereegako ate abali auditinga uh, uh, auditor general bava mu parliament era ababaka bebuuza kwako auditor general ajja nauditinga ebitongole bya government but who audits the auditor general anti temwaliyo mu cm tebabategeera